Yeni Neutrogena Soothing Clear, doğanın mucizesi değerli zerdeçal ile ciltteki gözenekleri derinlemesine arındırır, yağlı his bırakmadan nemlendirir. Değerli olanı keşfedin.